Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat, duduk di rumah sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19 Ok, hari ni Yasin nak cepat Ada orang tanya Yasin, uh, Dudi, uh, YA Army Yasin Dia tanya macam mana nak link WhatsApp uh, business dengan page Ok, hari ni Yasin tunjuk cara mudah dia First, buka page kita dulu, Yasin dah buka dah, Yasin Amro ni Then, scroll ke bawah belah kiri, tekan setting kemudian dia akan keluar benda ni lah so bersama dengan saya kat sini dia keluar benda ni and then klik whatsapp so benda yang sama sini tadi sini dah connect so sini disconnect so ni nombor whatsapp business Yasin lah 01 011 20 50 84 ok so masukkan nombor whatsapp bisnes sampai kat sini jangan masuk WhatsApp yang biasa lah WhatsApp WhatsApp bisnes sebab kelebihan dia dalam bisnes boleh letak bro, brochure kot kalau tak silap asin dan ada macam-macam lagi akan datang ada macam-macam lagi so for now yang tu saja so tekan continue lepas tekan continue Facebook akan tak ha, ni akan dapat satu kod daripada Facebook my Facebook business nampak tak? So Yasin masukkan kod ni so, Tekan confirm So settle ha, Nak add button boleh ha, Ikutlah So settle lah So itulah cara untuk hampa Linkkan WhatsApp for business Nombor hampa dengan page apa Semoga bermanfaat Jumpa lagi di video akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh